没见过吗？这是传说中的大王八拳。大王八拳，这招怎么破呀？这招简单，我教你招搞定它。我教你第一种方式啊，特别简单，抡，砰，直接前手直拳，没那种感觉吗？就直接他打你，砰，就甩出去，哎，直接就化解了。那我一下打不着怎么办？哦，也是啊，新手不会打拳对吧？你做不出这个，那怎么办？第二种方式。 他打我的时候，我就抱着头护着，对吧？特别安全。他打我，我抡我，我直接踢他、扫他，摁着脑袋蹦扫他，砍他腿，给再砍拳，嘣。OK，这是最简单的方法啊。第二种方法，这个才是新手最好用。再怎么样，胫骨都有杀伤力的，直接照着腿踢。就这？还有别的招吗？当然有了一样护头啊，他抡哪边防哪边。看看防完了直接蹦反击啊，直接 KO 掉。看啊，打这边，这边蹦，打那边，这边倒完了直接蹦走啊。